Eh, Veloz está dolida porque Veloz es amante del fútbol. Ella nació en el país equivocado. Hoy está celebrando un es amante del fútbol y no le gusta el béisbol. A mí me encanta mi país, Roberto. Me encanta mi país, realmente. Mira, una noticia que se nos olvidó mencionar en el contexto de la pandemia fue el hecho de que el día de ayer tanto la Cámara de Diputados como la Cámara del Senado aprobó la solicitud de parte del Ejecutivo para hacer la extensión del estado de emergencia por 45 días más. Esta ya es la tercera solicitud que hace el gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Entonces, esto entraría en vigencia ya el próximo 2 de diciembre y pues efectivamente esperaríamos el año nuevo recibiríamos el año nuevo bajo un estado de emergencia que está supuesto a terminarse entonces el próximo 19 de enero del año 2021. También el día de ayer la agenda legislativa estuvo muy, muy movida. Eh, la Cámara de Diputados específicamente aprobó el proyecto de ley de presupuesto para el próximo año igualmente y pues ahí el presupuesto, el primer presupuesto que sobrepasa el billón de pesos y pues ahí lo que ocurrió fue que parte del bloque de, diputados del PLD abandonó la sala. Aunque esto no constituyó ningún acto relevante para que no se pudiera aprobar dicho presupuesto, porque recordemos que tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara del Senado, el PRM es mayoría. Bueno, así es, eh, Veloz. Eh, hay que eh, mencionar de que como yo he estado, eh, si se quiere, eh, visualizando más allá, de que el toque de queda se va a mantener en su horario actual y que para el 24 de diciembre, día de Nochebuena, y el 31 de diciembre, eh, ya víspera de Año Nuevo, se van a flexibilizar entiendo, 24, 25, 31, primero de enero. Flexibilizar el horario, me imagino que sumarle dos horas o tres horas más. Hasta ahora está de, de 9 de la noche a 5 de la mañana. Yo entiendo que para estas fechas eh, de fin de año sería mm, tipo 10 o 11 de la noche a 5 de la mañana. Entiendo, eso, eso es lo que se está rumorando. Bueno, sí. yo creo que va a ser así porque ya la primera dama dijo que hay que flexibilizar la fecha de Navidad. Y la primera dama bueno, parece que es la que le codea al presidente. Sí, e, ella es la que gobierna el gobierno. No, eh, ¿qué pasa, no, así no, Veloz. <laughs> No, ella lo codea, le da con el codo, pero no gobierna, no. Luis Abinader, eh, Abinader, es un hombre de decisiones. No da tráiler de lo que viene. Ella da los trailers. No, ella, ella por ejemplo, dice, le dice, dice, papito, eh, vamos a y le da un codazo. Entonces ella Abinader, entonces ya ella sabe que cuando Abinader se queda callado, es que sí. Pero no, yo sé que Abinader es un hombre que tiene sus propias decisiones y está gobernando. Bueno, ayer abrimos las líneas y de cinco llamadas, cinco fueron favoreciendo el gobierno, o sea, hasta ahora los 100 primeros días de gobierno de Luis Abinader, eh, dándole su, su, su, voto de confianza, como se lo dio el Falpo al ministro de Interior y Policía, Chubasco. Sí, mira, eh, tanto eh, Nochebuena, cae jueves, e igualmente el 31, estos días, a pesar de que son días ordinarios de la semana, cuentan como día de fiesta. Es decir, que si se mantuviese, por ejemplo, el toque de queda igual, estaríamos hablando de 7 de la noche, que a mí me parece que no es lo que va a suceder, porque porque hay ciertos factores tanto económicos y tradicionales en torno a la familia dominicana. Hay una gran discusión de parte de los legisladores, opiniones encontradas en torno a qué tipo de flexibilización se va a llevar a cabo, pero hay que mencionar que ya eh, los diputados y senadores aprobaron el estado de emergencia. El hecho de que haya toque de queda, haya una flexibilización, ya no es decisión de ellos, es decisión exclusivamente del presidente de la República, que bueno, cuando se le ha eh, preguntado sobre eso en la opinión pública, efectivamente sí se están considerando ciertas flexibilizaciones. Hay que ver si va a ser eh, simplemente en el horario que se tiene establecido ya el toque de queda o si para los negocios se va a hacer algún tipo de pues de, eh, si se quiere. Hay que mencionar igualmente que él el día de ayer dijo que al gobierno no le conviene que haya toque de queda y pues obviamente por la, el cierre del comercio nocturno, igualmente por la parte policial, porque la policía está muy cansada, está desgastada totalmente en ese sentido. Bueno, mira, de hecho ya la policía, eh, eh, hay algunos necios, pero hay otros que, son, que están siendo flexibles. Porque yo entiendo, si una persona le... Yo entiendo, Roberto, que la flexibilidad es selectiva. Eh, bueno, yo para mí, para mí, mi percepción, y te lo digo porque he, tenido que salir fuera de la ciudad tarde de la noche, y, me han parado en algunos retenes. Yo entiendo que hay policías, sí, eh, y más estos policías que andan con el, tema de, la transmisión en vivo. Cuando, están, transmitiendo en vivo, los policías quieren ser más, más eh, papitas que el Papa y quieren hacer cumplir la ley más que, el que la inventó. Y esto trae consecuencias de que la gente se pone, como se dice en buen cibaño bruta. Ahora bien, eh, hay, policías que cuando no están transmitiendo en vivo son flexibles en el sentido, si una persona que se le ve, que viene en su trabajo, con su familia y eso, o sea, hay que ser flexible y dejarlo, porque a cualquiera le coge lo tarde, cualquiera se le pasa un imprevisto, se le pincha una goma, y la policía tiene que tener ese manejo. Ahora, cuando tú ves un reguero de gente que lo que ande bebiendo, los que están es borrachos, pues automáticamente usted tiene que llevárselo preso. Cuando tú ves una gente que lo que están bailando, eh, y, celebrando, y ahí es diferente. Pero cuando son gente, y te lo digo en el caso de nosotros, la prensa, aunque tenemos por el decreto facilidad de transitar, aún no teniendo el famoso permiso, simplemente por las condiciones de ser prensa, porque muchas veces andamos haciendo trabajo, por ejemplo en el caso mío, cuando salgo tarde de la noche, es porque ando haciendo alguna actividad propia de, lo que es nuestro trabajo. Pero creo que la policía, como tú lo dices, eh, ya llegó un momento de cansancio, no es fácil, la policía tiene que estar haciendo servicio extra tarde de la noche con este tipo de retén. Eh, la semana pasada, el domingo específicamente, eh, cuando regresaba el Santo Domingo, me topé con varios retén. Una observación muy buena y ojalá, porque no me he dado cuenta, si en el aeropuerto Cibao se está haciendo la misma temática, me explico. Eh, eh, eh, las personas que vienen en la autopista de las Américas, desde el aeropuerto José Francisco Peña Gómez hacia la ciudad capital, no hay retenes en, ese, en esa vía del aeropuerto a, a, Santo Domingo. No hay retén. Sin embargo, de Santo Domingo al aeropuerto sí hay retén. Recuerda que dentro del decreto de toque de queda, las personas que van a viajar y que demuestren eh, su ticket aéreo, tienen permiso para llegar hasta el aeropuerto, obvio, porque si hay vuelos que son tarde de la noche, si hay vuelos tarde en la noche, entonces tú puedes viajar tarde en la noche, lo que tú tienes que eh, dar a conocer de que vas a viajar. Entonces, ese formato está muy bueno, porque cuando una gente viene de Estados Unidos o de cualquier parte del mundo y va a su casa, también tienen que ser flexibles el tema de los retenes. Por otra parte, en la ciudad capital eh, me topé con varios retenes, más sin embargo, en la autopista Duarte, ya luego que tú pasas el peaje, no hay retén. Yo llegué desde la desde el, desde la, desde el peaje, perdón, desde, desde el peaje hasta, bueno, hasta aquí, hasta mi casa, sin retén. No sé si es bueno, si es malo, creo que deberían de haber retén, porque hay personas que pueden salir en ese tramo eh, eh, que no necesariamente eh, necesiten salir de noche. Porque, señores, si usted no tiene nada que hacer, quédense en su casa. Porque usted sabe que hay toque de queda y evítese malos inconvenientes con la policía.